የተከበራችሁ ቅዱሳን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በድጋሜ ሰላም እላችኋለሁ። ባለፈው ጊዜ በአራተኛው ክፍለ ጊዜ እነዚህ 666ን ቺፑን የሚቀበሉ ሰዎች ምን አይነት ናቸው፣ ምን አይነት ባህሪ ይኖራቸዋል በሚል ነበረ ያካፈልኳችሁ። 26 26ኛው ነጥብ ላይ ደርሰን አውቆምን ከዚህ የሚቀጥለውን እና ቀጥሎ ደግሞ ምን ጥቅም ያገኛሉ ታዲያ? ይሄ ቺፑን ተቀበሉ ሰዎች የሚያገኙት ጥቅም ምንድን ነው በዚህ በምድር ገጽ ላይ የሚለውን በዚህ በአምስተኛው ክፍለ ጊዜ አብረን ለማየት እንሞክራለን። እነኚህ ቺፑን የሚቀበሉ ሰዎች የአምልኮት መልክ ኖሯቸው ኃይሉን የሚክዱ ሰዎች ናቸው። ይሄ እንግዲህ በጣም ራሱ ከአራት ሰዓት በላይ ወይም እንደው እስከ አስር ሰዓት ሊወስድ ይችላል። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ ሶስት ከሶስት እስከ አምስት ብንመለከት በጣም ወደ ሀያ ስድስት ያህል የክህደት አይነቶች አሉ። በእነዚህ በክርስቲያን በሚመስሉ የግልሙትና ህይወት የሚኖሩ ሰዎች ማለት ነው። አሁን ይሄንን ፎቶ እዚህ ላይ ስትመለከቱ ከአንድ ኦዶ ቪዲዮ ላይ የወሰድኩት ነው። ይሄ አገልጋይ በግራ እግሩ ሴትዮዋ ሆድ ላይ እግሩን ጭኗል። ቪዲዮውን ብትመለከቱት ኦዲዮውን ጭምር በጣም በጣም ይሰቀጥጣችኋል። እንዴት እንደሚረግጣት በጣም ትሰቃያለች እሷ። እና ሰዎች እዛ አሉ አገልጋዮቹ ምንም አላሉትም። በኃይል ነው የሚረግጣት። እንግዲህ መጸለዩ ነው። እንዲህ ማድረጉ ነው ወይ ይችን ሴት የሚፈውሳት ወይስ በቀጥታ በግርገጥ የሚልስ የት ጋ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ያለው? እባብና ጊንጡ ረግጣለን ለማለት ነው አሁን ይሄ ግን ልጅቷ በጣም ነው የምትሰቃየው። አንዳንዴ እንግዲህ በእርግጥ የእግዚአብሔር አሰራር ይኖራል። ይሄ እንግዲህ የመንፈስ ቅዱስን ኃይል ዋጋ ማሳጣት ነው። ቀጥሎ አሁን የምትመለከቱት ይሄ ሰው አሁን በሞባይል ከመንግስተ ሰማያት ነው እግዚአብሔርን የሚያናግረው። በሞባይል ውስጥ እግዚአብሔርን ያናግራል። የተንበረከከ ሴት አለች፣ ለእሷ ይጸልያል። ባባ ምን ትላለህ ስለዚህ ሴት? እና ድምፅ ይሰማል በሞባይል ውስጥ እሱ እግዚአብሔር ተናገረኝ ነው የሚለው። ያንን ለሰዎቹ ለሴትዮ ያስተላልፋል ማለት ነው። እነኚህ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምራሉ። መገለጥ አለን ይላሉ፣ ግን የእግዚአብሔርነት ይንቃሉ። አሁን ለምሳሌ መነጠቅን በመላው ዓለም ያሉ ዳግም ልደትን ያገኘው ክርስቲያኖች እንደሚነጠቁ የማያምኑ አሉ። አሁን አንድ የኦርቶዶክስ ሰው ባለፈው በየኔታ ፕሮግራም ላይ አቅርቤ ከአንድ ገጽ የበለጠ ነው የጻፈልኝ። መነጠቅ የሚባል የለም። እንግዲህ ሰው አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ አራት ቁጥር 17 ላይ በደመና እንነጠቃለን የሚለውን ቃል በሌላ ትርጉም ተርጉሞታል ወይም አልተቀበለውም። በቅጽበት አይን እንለወጣለን። ይህ ሰውነታችን ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ አካልነት ይለወጣል። እሱን የሚመስል አካል ይኖራል የሚለውን እውነት አይቀበልም ማለት ነው። እውቀቱ ያምናል አንዳንዱን ነገር ግን የተዛባ አይነት እምነት ነው። መባቸውን ይሰጣሉ፣ ገንዘብ ይሰጣሉ። በጣም በጣም አስደናቂ ህንፃዎችን mega church እንደሚባል አይነት ማለት ነው ይሰራሉ። እነሱ ፖፑላሪቲ የራሳቸውን ክብር ነው የሚፈልጉት። ዝማሬ ያቀርባሉ። በጣም የተለየ አይነት መዝሙር እንደሚዘምሩ ይመስላሉ። አሁን ይሄ ይሄን ፎቶ ስትመለከቱ ይሄ አገልጋይ አሁን ይሰብካል፣ ያገለግላል። እንግዲህ ቢያንስ እዚህ በፎቶ ላይ አሁን እንደምናየው ወደ ስምንት የሚሆኑ በጣም ብዙዎች ናቸው። አስር እስከ ስምንት የሚደርሱ አሉ። ሰው ይሄ አገልጋይ የሚባል ማይክ ይዞ አሁን እላቸው ላይ ተቀምጦ ነው አሁን የሚሰብከው። ይሄ ምን ማለት ነው? አሁን ይሄ እንግዲህ ለዓለማውያን ነቀፌታ ልብሳችሁ ብሉ ይላል፣ ጨርቅ ብሉ ይላል እግዚአብሔር ክብር። እዚህ ጋ አሁን ፀጉሯን ሲያስበላት ነው የሚያሳየው። እዚህ ጋ እቺ ሴት ደግሞ ይህንን ነገር ስትተች ስትነቅፍ ነው። ይሄ የአምልኮት መልክ ነው እንጂ ትክክለኛ በመንፈስ ቅዱስ የተደረገ ምሪት አይደለም። እንዳትሳሳቱ ቅዱሳን። ሌላ በብዙ ሺህ ሰዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን ይሰበስባሉ። ግን ትክክለኛውን የእግዚአብሔርን እውነት አይደለም የሚያሳዩት። ሚኒስትሪ ያለን ይላሉ፣ ግን በአጋንንት የተሞሉ መሪዎች ያሉበትን ነገር እናያለን። ሰራተኞቻቸው ጤናሞች አይደሉም፣ ሲዘርፉ ይታያል። ግን የእግዚአብሔርን ሕዝብ እናገለግላለን ነው የሚሉት። በቤተ ክርስቲያን ስራ ልማት ላይ ተሰማርተው ይሰራሉ። የእግዚአብሔርን ስራ ግን ያበላሻል። ምንም የክርስቲያን የእውነተኛ ዳግም ልደትን ያገኘ ሰው ህይወት አይታይባቸው ወደ እግዚአብሔር ቤት ይደርሳሉ። ድንቅና ተአምራት ምልክት ያደርጋሉ። ልክ ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ከ21 እስከ 23 በስሙ ትንቢት አልተናገርንምን? ታምራት አላደረግንምን? አጋንንትን እናወጣ አላወጣንምን? ይላሉ አይደለም? እንዲህ ያደርጋሉ። ዛሬም ግን ኃይሉን ክዷል። ቀጥታው የእግዚአብሔር ቃል በመንፈስ ቅዱስ ኃይል የተነገረው እውነት በህይወታቸው ተዋህዶ የሚኖሩ ሰዎች አይደሉም ማለት ነው። እና ይሄ በጣም እኒህ አይነት እንደዚህ አይነት ሰዎች በቀጥታ 666ን ይቀበላሉ። ምክንያቱም ምድራውያን ናቸው። በቃ እነኚህ ሰዎች አላማውያን ናቸው። መልክ ነው ያላቸው እንጂ ሪያሊቲው ጭብጥ ነገር የላቸውም ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር አሁን ሀያ ሰባተኛው እውነትን ተምረው ወደ እውነት መድረስ የማይችሉ ሰዎችን የሚማርኩ አሉ። እነኚህ እንግዲህ እውነትን ይማራሉ ይማራሉ ይማራሉ ይክዳሉ ይማራሉ ይክዳሉ ይማራሉ፣ አይለማመዱም ህይወትን። እንደዚህ አይነት ሰዎች በቀላሉ የአውሬውን ቁጥር ለመቀበል ወደ ኋላ አይሉ። ምናልባት እንዲህ አይነት ሰዎችን በመነጠቅ ሊያስወግዳቸው ይችላል እግዚአብሔር። ሀያ ሰባተኛ ሀያ ስምንተኛው የቆሙ መስሏቸው የወደቁ ሰዎች አሉ። እነኚህ አስተውሉም። አሁን ይህን ሰው ስትመለከቱት ሆሞሴክሹዋልስ ናቸው። እነዚህ አሁን ጠቅላላ አገልጋዮቹ የክህነት ልብስ ለብሰዋል፣ የቅስና ልብስ ለብሰዋል። ሬቨረንድ ናቸው፣ መጋቢያን ሊሆኑ ይችላሉ። እዚህ ጋር ስንመለከት እነኚህ ሰዎች አሁን የአምልኮ ትምልክ ነው ያላቸው። እግዚአብሔርን የሚያመልኩ ነው የሚመስሉት። እውነትን የሚናገሩ ነው የሚመስሉት። ነገር ግን እነሱ ቆመናል፣ በቃ እግዚአብሔርን እያገለገልን ያለ ነው ነው የሚሉት። አሁን እዚህ ጋር አንዴ ባለፈው የነገርኳችሁ gay pride flag የሚለው GAY PRIDE FLAG በ ABC ትንታኔ እነኚህ ሲደመሩ 666 ይመጣሉ። ይህ ወንድ ከወንድ ጋር፣ ሴት ከሴት ጋር፣ ሰው ከእንስሳ ጋር ወደ ምንዝርና የሚመራ ህይወት እርኩሰት ነው። አሁን gay rights እዚህ ጋር ተመልከቱ። ይሄ አርማቸው አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት አይነት ከላር አለው። የተቆላለፉ የተዘቀዘቀ መስመል አለው። የወንድና የሴት የክሮሞዞምስን ግንኙነት የሚያሳይ ነው የሚያመለክተው። ይሄ ቀጥታ ከአጋንንት ነው። እነኚህ ሰዎች አሁን መጽሐፍ ቅዱስን እኮ ይጠቅሱታል፣ በደንብ ያስተምሩታል እኮ ይተነትኑታል። ይሄ ከወንድ ከወንድ ጋር ሴት ከሴት ጋር ያለው እርኩሰት ይሄንን ከዚህ ፊት በምጽአት ላይ አስተምሬዋለሁ። ይሄንን ይህን ፎቶ ስትመለከቱ ከገይ ከገይዝ ከግብረ ሰዶማውያን መጽሔት ላይ ኮፒ ያደረግኩት ነው። ይሄ ሶስት ሰዎች ታገኛላችሁ እዚህ ላይ ፎቶውን እንደምታዩት ከስር ስር ያለው የተጠቀለለ ትልቅ ዘንዶ አለ። ዘንዶ አፍ ላይ ገጥሞ ያጎነበሰ አንድ ሰው አለ። ከዘንዶ እንደ ጨረር ቢጫ color ይሄ ሶስቱንም የሚያውድ የሚመስል አይነት ጨረር ይወጣል። ይህን ግብረ ሶዶማውያን ናቸው። ግብረ ሶዶማዊነት ትምህርታቸው የአጋንንት ትምህርት ነው። ልምምዶቻቸው የአጋንንት ነው። ጠቅላላ የሰውን ህልውና የሚያበላሽ አይነት ልምምድ ነው። እነኚህ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ ይዘው ሊሰብኩ ሊያስተምሩ ይችላሉ። ምንም አትጠራጠሩ። አውሬው ሲመጣ ለእነሱ ቅድሚያቸው ቴክኖሎጂው ነው። ይህ መንፈሳዊነት አይደለም። መንፈሳዊነት የላቸውም። እነዚህ እንደውም ሀያ ዘጠነኛው በአጋንንት የተሞሉ ሰዎች ስለሆኑ 666ን ይቀበላል። ምክንያቱም አጋንንቱ ራሱ በሰዎቹ ህይወት ውስጥ ተቀምጦ የሚሰብከው ስብከት አለ። አስቃሮት ይሁዳ ውስጥ ዮሐንስ 13 ሁለት እንመለከት ሀሳብ አስገባበት አይደል የሚለው እነኚህ ሰዎች የአጋንንትን ሀሳብ ተቀምጠው ተቀብለው ተቀብለው ተቀብለው ተሞልተው በቃ ራእይ 18 ከቁጥር 1 እስከ 2 ስንመለከት የአጋንንት ማደሪያ የአጋንንት መጠጊያ ወንድ ከወንድ ጋር ሴት ከሴት ጋር አመንዝረው ከእንስሳ ጋር አመንዝረው እነኚህ ሰዎች እንዴት ከአጋንንት ነፃ ሊሆኑ ይችላሉ? ቅድስና የለማ። ቅድስና በሌለበት እርኩሰት አለ። እርኩሰት ባለበት አጋንንት ጎታችነት የማይቀር ነው። አጋንንት ጎታችነት ባለበት የአጋንንት ማደሪያ መሆን አለ። እሱ ባለበት ቦታ የአውሬው የ666 ተገዢ መሆን ያለው። ሰላሳኛ የማስተዋል ምንጭ የሆኑትን ቅዱሳት መጽሐፍት ስለማያውቁና ስለማያነቡ እነኝህ ሰዎች አሁን ቤታቸው ስንትና ስንት ክርስቲያኖች መጽሐፍ ቅዱስ ቤታቸው አለ። የሚገርም ነው ግን አያነቡትም። ቢያነቡትም ደግሞ የሚገርመው አያስተውሉትም። ለምንድን ነው? በመንፈስ ቅዱስ ምሪት የሚተረጎም ስለሆን አሁን ዳንኤል ምዕራፍ 9 ከአንድ እስከ ሁለት በነቢዩ በኤርሚያስ የተባለውን የትንቢቱ ቃል ሰባ ዓመት የሚፈጸምበትን አስተዋልኩ ይላል። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ 3 ከ14 እስከ 16 ስንመለከት የእግዚአብሔር ሰው ፍጹምና ለበጎ ነገር የተዘጋጀ ይሆን ዘንድ ይላል። ለመምከር፣ ለመገሰስ፣ በጽድቅ ላለው ምክር ለማቅናት ይላል። ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስን በትክክል ካመኑት ከተቀበሉ በህይወታቸው ይለማመዱታል እና አቅጣጫን ያሳያቸዋል ማለት ነው። ለምሳሌ ማቴዎስ 24 ቁጥር 15 ላይ የጥፋት ቁሰት በተቀደሰችው ስፍራ ቆሞ ስታዩ አንባቢ ያስተውል አይደለም የሚለው አንባቢ ያስተውል ይላል። የሚገርም ነው። ያነበበ ሰው ነው የሚያስተውለው። እነኚህ ሰዎች መንፈሳዊ ጽሁፎች እንዳላቸው ይናገራሉ። አንብበው ግን አያስተውሉትም። ለይስሙላ ብቻ ነው። ቋንቋውን የማይረዱ ሰዎችም አሉ። ሰላሳ አንደኛ ህይወት የሚገኝበትን ትምህርት ስለማይቀበሉ ነው። በጣም የሚገርመኝ ጥቅስ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ አራት ከሶስት እስከ አራት ህይወት የሚገኝበትን ትምህርት የማይታገሱበት የማይፈልጉበት ጊዜ ይመጣል ይላል። አሁን እኮ በቃ እሱ ነው መጽሐፍ ቅዱስን ቃል መስማት፣ ቅዱሳን መጽሐፍት የሚለውን መስማት አንዳንድ አጭበርባሪዎች፣ ክፎች መጽሐፍ ቅዱስን ክርስትናን እያሰደቡ ስላሉ በቃ ውሸት መስሎ ይታያቸዋል ማለት ነው። እነኚህ ሰዎች እንዴት አድርገው የአውሬውን ትንኮል የአውሬውን አታላይነት መቋቋም ይችላሉ? አይችሉም። ሰላሳ ሁለተኛው ይህንን chip በግንባራቸውና በቀኝ እጃቸው የሚቀበሉ እነማን ናቸው? ትክክለኞች መሪዎች ስለሌላቸውና እነዚህን ሰዎች ስለማይከተሉ መሪዎቻቸውን ስለማይከተሉ መሪዎቻቸውም ደግሞ ትክክል በእግዚአብሔር እውነት ስለማይመሯቸው የስተት ነገር ሲመጣ ወደ ስተት አሁን ወደ new age movement church ወይም ወደ ጋለሞታይት ወይ Illuminati church ስብከት ነው የሚሄዱት። በቃ ስለዚህ ይጠፋሉ ማለት ነው። እነኚህ ሰዎች ደግሞ የሚዘርፉ ወንድ ከወንድ ጋር ሴት ከሴት ጋር እንዲጋባ የሚያደርጉ ህፃናትን የሚያስገድዱ በህፃናት ደም የጌታ አራት የሚወስዱ አስመሳዮች የሆኑ ያው አምልኮት መልክ ብዬ እንዳልኩት ጾምን መቀደስ የማይወዱ ጸሎትን መቀደስ የማይሆንላቸው ሰዎች ማለት ነው። እነኚህ ሰዎች በቀላሉ አውሬውን ይከተላሉ። ሌላው ሰላሳ ሶስተኛው በራእይ 21 እና 22 ላይ ስማቸው የተመዘገቡ ሰዎች አሉ። እነኚህ በአዲሲቱ ኢየሩሳሌም የመግባት እድል የሌላቸው እነኚህ 666ን በቀላሉ ይቀበላሉ። ለምሳሌ አሁን ከተዘረዘሩት ውስጥ ዱ ሳወጣቸው እነኚህ የሚፈሩ ይላል ቁጥር ራእይ 21 ቁጥር 8 ላይ የሚፈሩ እንደገና እዛው ጋር የማያምኑ ይላል። ከክርስቶስ ይልቅ አውሬውን ከፈሩ የግድ ይከተሉታል። የማያምኑ ይላል። የማያምኑ ሰዎች፣ ርኩሳን ይላል፣ ነፍሰ ገዳዮች፣ አመንዝራዎች፣ አስማተኞች በተለይ እንግዲህ አሁንም ይህም በተደጋጋሚ እናገራለሁ። አስማተኞች፣ መተተኞች፣ ጠንቋዎች፣ ማርተኞች፣ የተለያየ ከመናፍስቱ ዓለም ጋር ግንኙነት የሚያደርጉ ሰዎች ሁሉ ይሄን አውሬውን ነው ዘመናዊ ዘመናውያን ነው የሚሆኑ። በጣም ያዘምናቸዋል ጠላትም ማለት ነው። ውሻዎች ይላል ደግሞ ሐሰተኞች ውሻዎች፣ ሐሰተኞች እነዚህ አይገቡም። ሰላሳ አራተኛው እነኚህ አውሬውን የሚከተሉት የሚደበላልቁና አጥርቶ የማይመለከቱ ማለት አሁን 666 ቴክኖሎጂ ነው ቴክኖሎጂ ነው የሰራው ሰው እኮ ራሱ አትቀበሉ ብሎ ይናገራል። እነኚህ ሰዎች ግን ይሄ ቴክኖሎጂ ነው ብለው እኛን ለመንቀፍ ይሞክራሉ። chip ኡን ከሳይንስ ከሳይንስ ከሃይማኖት ጋር አታያይዙት ብሎ ይናገራሉ። ትንቢት እኮ የተነገረለት ነው። የተሳሳተ ነገር ጠምዘው በተለየ አቅጣጫ ውስጥ ለማስገባት ሙከራ ያደርጋሉ። አንድ እዚህ ጋ አሁን በዚህኛው ማጠቃለያ ላይ ምነግራችሁ እዚህ ጋ አሁን አርኤፍ አይዲ የሬዲዮ ፍሪኩንሲ አይደንቲቲ ካርድ አይደንቲፊኬሽን አለ። ይሄ እና chip chip የሞባይል mobile phone እና chip ምን ያገናኛቸዋል? mobile phone chip እና ኮምፒውተር አሁን በተለያየ አይነት መልክ የሚመጡ የተለያየ አይነት size ያላቸው ኮምፒውተሮች አሉ። ምን ያገናኛቸዋል? አሁን እዚህ ጋር አንድ ሰው ተመልከቱ። ይሄ ሰውዬ በእጁ ላይ chip ተገጥሞበታል። በእጁ ላይ በፕላስተር የተደፈነ አዲስ chip ተገጥሞበታል። ሞባይሎ ሞባይሉ chip ኡ ላይ ሲደረግ ከ chip ውስጥ ነው information gather የሚያደርገው ሞባይሉ፣ ከሞባይሉ ወደ chip፣ ከ chip ወደ ሞባይል፣ ከሞባይል ወደ ኮምፒውተር፣ ከኮምፒውተር ወደ ሞባይል፣ ከሞባይል ወደ chip information ለመለዋወጥ ገንዘብ አሁን በዝርዝር በሚቀጥለው ላይ እንመለከተዋለን። ከፍተኛ ግንኙነት እንዳለ በሬዲዮ ፍሪኩንሲ በሬዲዮ ሬዲዬሽን ግንኙነት እንዳለ ይሄንን እንድታውቁ አሳስባችኋለሁ። እንግዲህ ወደሚቀጥለው አሁን ምጠይቃችሁ ማለት ነው ወደሚቀጥለው ከመሄዴ በፊት እነኝህን ወደ ሰላሳ አራት ያህል ዝርዝር ነገሮች ሳቀርብላችሁ አማይንን የምትሉ በተለያየ ቤተ እምነት ያላችሁ እውነትን እንፈልጋለን የምትሉ ሰዎች እንድትመረምሩ ነው። አያችሁ፣ የት ነው ያላችሁት? እስቲ እና ማጥናት አለባችሁ። ልብ በሉ፣ እግዚአብሔር ቅዱስ ከሆነ ቅዱስ ነው፣ ከርኩሰት ጋር ምንም ህብረት የለው። የቆማችሁ መስላችሁ ወድቃችሁ እንዳትገኙ ራሳችሁ እንድትመረምሩ ነው። ሌላኛው እንግዲህ በቻፕተር ስሪ እኔ በሶስተኛው ምዕራፍ ውስጥ ስገባ በዚህ በአምስተኛው ፕሮግራም የምናየው ምንድን ነው? ቺፑን በደማቸው ወይም በቀኝ እጃቸው የሚቀበሉ ሰዎች ጥቅም ያገኛሉ ወይ ነው። አንድ ንግግር አለ እንደዚህ ይላል፣ አይኗን ሲያጠፏት ቅንድቤን አደራ አለች የሚል ንግግር ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? አይኗን ሲያጠፏት ምን አለች? ቅንድቤን አደራ አለች። እስቲ በዚህ ነገር ላይ እግዚአብሔር እንዲያስተምረን አጭር ጸሎት እናድርግ። ጌታ ሆይ እናመሰግናሃለን፣ ከፍ ከፍ እናድርግሃለን፣ እንሰግድልሃለን። ኃያላን ኃያል የነገስታት ንጉሥ የጌቶች ጌታ እውነትን እንመረመናለን ወደ እውነት ሁሉ የሚመራው የወረደው ምድር ላይ ያለው ሰዎችን የሚመክረው የሚገስጸው ወደ እውነት የሚመራው ቅዱሱ መንፈስህ እውነትን እንዲያስተምረን እንጸልያለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። አይኗን ሲያጠፏት ቅንድቤን አደራ አለች። እንግዲህ ቫሊዩ የአይንን value እና የቅንድብን value ውስጥ ተመልከቱ። መሰረቱ ያው ቅንድብም ሀብት ነው። ምን ለማለት ነው? ሁለቱም ቢኖራት ጥሩ። ይሄን አባባል የተናገረው ሰው ማን እንደሆነ ባውቅ በጣም ደስ ባለኝ ነበር። የ666 chip የመቀበሉ ነገር chip ኡን የመቀበሉ ነገር የ value ጉዳይ ነው፣ የእሴት የጥቅም ጉዳይ ማለት ነው። ይጠቅመናል ብለው ስለሚያስቡ ነው። አዎ ይጠቅማል፣ እኛ አንስትም። ይሄን አምናለሁ። እቺ chip አሁን ስትመለከቱ በደም ውስጥ ሲቀበሉ በተለይ ይሄ ፋስት የተባለው ኩባንያ እዚህ ላይ እንደምታዩት ይችን chip በሰዎች እጅ ውስጥ መቅበር ጀምሯል። ይህን chip የሚቀበሉ ሰዎች ይህን chip የሚቀበሉ ሰዎች የሚያገኙት ጥቅም ምንድን ነው? በኪስ ውስጥ የሚያዝ ትንሽ ይሁን በወንድ ውስጥ በሴት ቦርሳ ኪስ ውስጥ የሚያዙ የሚጠፉ አይነት ነገሮች አሉ አይደለም? አሁን ይጠፋሉ የሚል ስጋት ሙሉ በሙሉ ይጠፋል ማለት ነው። ምክንያቱም ማንኛውም ንብረት በቺፕ ውስጥ ተመዝግቦ ስለሚቀመጥ ማለት ነው። ሁለተኛ አስቸኳይ አደጋ በሚደርስበት ጊዜ ወደ ሞት የሚያቀርብ ህይወትን የሚነጥቅ አደጋ ሲመጣ አሁን ሆስፒታል ወደፊት አሁን ሆስፒታል ሲገባ ወደ ባለስልጣናት ቢሮ፣ ወደ ፖሊስ ጣቢያዎች ሲኬድ፣ ወደ ትራንስፖርት ቢሮ፣ ወደ አየር መንገድ አካባቢ ሲኬድ ሁሉ ነገር በቺፕ ነው የሚሆነው እና አውቶማቲካሊ ቺፕ ያለው ሰው እካሌ እንዲህ አድርግልኝ፣ ክፈትልኝ፣ እዚህ ጋር ይሄን ላድርግ፣ እንደዚህ እንደዚህ አይልም። ሆስፒታል ከሆነ አውቶማቲካሊ ቀኝ እጁን ወይም ግንባሩን ያሳያል። በሩ ይከፈትለታል። ሰተት ብሎ ይገባል። ዶክተሩ ጋር ይቀርባል። ዶክተሩ በቺፖ አማካኝነት ያንን ህመምተኛ ይመረምረዋል። አስቸኳይ እርዳታ እንዲደረግለት ያደርጋል። ትልቅ ጥቅም ነው። በተለይ ሆስፒታል፣ ሆቴሎች፣ ትራንስፖርት፣ የመኪና ትራንስፖርት፣ የባቡር ትራንስፖርት ማለት ነው። ሶስተኛው ያሉ መገልገያዎች በሙሉ በኤሌክትሮማግኔቲክ ኃይል በመቆጣጠር ስለሚሆን ያንን ተጠቃሚ ይሆናል ማለት ነው። መኪና ለምሳሌ አሁን መኪናን በብዙ ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በቺፕ አማካይነት መቆጣጠር ይቻላል። መኪናው እንዳይሰረቅ፣ አደጋ እንዳይደርስበት ምናልባት አሁን ለምሳሌ አንዳንድ መኪኖች ባለፈው ረብሻ ተቃጠሉ አይደለም? መኪናው የእሳት አደጋን መከላከል የሚችልበት system ውስጥ እስኪገባ ይሆናል ማለት ነው። ትልቅ ጥቅም አይደለም ይሄ? በሰማይ ላይ የሚሄድ አውሮፕላን በሚሳኤል ወይንም በተለያየ አይነት ጥቃት የህዋ ጥቃት እንዳይጠቃ መከላከል የሚችልበት ነገር ውስጥ በጣም በጣም ሀብታሞች ቱጃር የሆኑ ሰዎች እንዲህ አይነት ጥቅም ውስጥ ይገባሉ። አራተኛው ከሀብት ጋር በተያያዘ አስፈላጊና ተፈላጊ የሆኑ መረጃዎችን በሙሉ ለማግኘት ማለት ነው። አሜሪካን ሀገር ሆኜ ኢትዮጵያ ውስጥ ሀብት ቢኖረኝ ሀብቴን እንዴት ነው መቆጣጠር የሚችለው? ቺፑ እኔ ውስጥ ካለ በቀላሉ መቆጣጠር እችላለሁ ማለት ነው። አሁን ይሄ በግለሰቡ እጅ ውስጥ 666 chip አለ እና አሁን በሞባይል አማካይነት ከ chip ውስጥ information ሲወስድ እንደገና ደግሞ ከሞባይሉ ወደ ከ cellphone ኑ ወደ chip በደም ውስጥ ወደ ተቀበረው መረጃ ሲያስተላልፍ ነው የሚታየው። በሄደበት ቦታ ይሄንን መስራት ይችላል ሰው። አሁን ይሄን ሰውዬ ስትመለከቱት ብዙ information ሰበሰበ ከሞባይል ጋር በተያዘ ከአንድ ፋብሪካ ፋስት ኩባንያ ጋር 666 ስለመቀበል አለመቀበል መረጃ ጠየቀ። የሰበሰበውን መረጃ ከድምፅ ወደ ሞባይሉ ከሞባይል ወደ laptop transfer ሲያደርግ ነው የሚታየው። እንዲህ አይነት ነገሮችን ለመስራት ማለት ነው። ይሄ በከፍተኛ ደረጃ ያለውን ስልጣኔ ነው የሚያሳየው። አምስተኛው ፓስፖርት እንደ ፓስፖርት ያሉ የልፍ document ኦች፣ መታወቂያ ካርዶች፣ የመንጃ ፈቃድ እነዚህን የመሳሰሉ ወደ ባቡር ጣቢያ ወደ ወደ አውሮፕላን station እና ለመስተናገድ ሲፈለግ በ666 chip አማካኝነት ነው። አሁን ይሄንን ባቡር ስትመለከቱ subway ውስጥ ነው underground የሚሄድ በጣም smart የሆነ ዘመናዊ ባቡር ነው እና እዚህ ባቡር ውስጥ ስቆም መግባትም የምችለው መውጣትም የምችለው በቀኝ እጄ ወይም በግንባር ላይ በተቀበረው chip አማካኝነት እጄን ወደ ማሽኑ ጠጋ ሳደርግ ይከፈታል። ስወጣ የተጓዝኩበትን ከእጄ ገንዘብ ላይ ይወስዳል። ከዛ በኋላ ይከፈትልኛል፣ እወጣለሁ ማለት ነው። እንዲህ አይነት በጣም ከፍተኛ የሆነ ጥቅም አለው ማለት ነው። ስድስተኛው ሰልፎችን ለመቀነስ ነው። አሁን አንዳንድ ቦታ ብዙ ቦታ በተለይ የሆነ ችግር ሲነሳ ከአንዱ ሀገር ወደ ሌላው በአውሮፕላን ለመሄድ በአውቶቡስ ለመሄድ ሰልፍ አለ። ሆቴሎች ጋር ለመግባት አንዳንድ ቦታ ኮንፈረንስ ሲሆን ሰልፍ አለ። chip ካለው አንድ ሰው በቀላሉ በቀላሉ በደረሰበት ሰዓት ባልተጠበቀ ፍጥነት ተስተናግዶ ስራው ላይ ይሄዳል ማለት ነው። ሰባተኛ በስራ ቦታዎች፣ በሆቴሎች፣ በስፖርት ሜዳዎች በደንብ ለመገልገል ማለት ነው። አሁን ወደፊት ወደ ስፖርት ሜዳ ለመግባት ስፖርት ሜዳዎች ጠቅላላ በኮምፒውተር በቺፕ አማካይነት ነው ሰው ሁሉም የሚገባው። ምክንያቱም አሁን አስተማማኝ ነገር ስለማይኖር መሳሪያ ፍተሻን ሌሎችን በተመለከተ ሆቴሎችን ለምሳሌ ስለሚያወድሙ አንዳንድ ቦታ ላይ ትልልቅ የስራ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች እዛ ለመግባት በቺፕ አማካይነት ነው የሚገባው። ስምንተኛ የህክምናን ታሪክና የጤንነትን ሁኔታ ለመረዳት ማለት ነው። አሁን ቺፕ ካለኝ እኔ ቺፑ ያለው ሰው ስለ ግለሰቡ ማለት ነው ከኋላ ስለ ቅማያት ወደ ኋላ ሄዶ እስከ ሰባት ትውልድ ያሉ ዘመዶቹ ምን አይነት ህመም እንዳለባቸው ምናምን ችግር እንዳለባቸው የሳይኮሎጂካል ችግር ጠቅላላ ከጤንነት ጋር በተያያዘ ምን እንዳለ የአልዘይመር በሽታ ሊሆንበት ይችላል። የልብ ህመም ሊኖርበት ይችላል። ምናልባት ከዛ ግለሰብ ጋር በተያያዘ ከግድያ ጋር በተያያዘ ብዙ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ። አሁን ይህ ሰው ሆስፒታል በሚሄድበት ጊዜ ዶክተሯ ወይም ዶክተሩ ይህን ሰው contact ሲያደርገው automatically በ chip ከ chip ኡ ጋራ ማሽኑን ወይም ኮምፒውተሩን ይገጥማል። ከ chip ኡ ያለውን information በጠቅላላ ይሰበስባል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄንን ግለሰብ በህክምና ለመርዳት በአጭር ደቂቃዎች ደቂቃ ወይም ባልሞላ ጊዜ ሊሆን ይችላል። ሰውየው ለምሳሌ አሁን ድንገተኛ ህመም ካለበት የህመሙ ችግር የት ጋር እንደሆነ በቺፖ አማካይነት በኮምፒውተር ተገጥሞ አውቶማቲካሊ ችግሩ ይገኝና እርዳታ ይደረግለታል ማለት ነው። 666ኛ ያልተቀበለ ግን ይሄንን አይሆንም ማለት ነው። ይታያቸዋል ጥቅሙ ህግ ህግ አሁን ለምሳሌ ሌላው ደግሞ ጥቅሙ ምንድን ነው? ለቁጥጥር ነው። ህፃናቱ ለምሳሌ ተዘርቀው እንዳይወሰዱ፣ ወጣቶች አደጋ እንዳይደርስባቸው፣ እንዳይደፈሩ፣ ሆስፒታል ውስጥ ያሉ ሰዎች ጠፍተው እንዳይሄዱ፣ እስር ቤት የታሰሩ ሰዎች እንዳይጠፉ በሙሉ chip ይገጠምባቸዋል እና ከዛ በኋላ በቃ ይስተናገዳሉ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር የምትመለከቱት chip ሰዎቹ ገበያ ሄደዋል። አሁን ሀይላንድ የሚመስል ውሃ ይዛለች። scan ታደርጋለች። ልክ ይህንን ካከናወኑ በኋላ ገንዘቡን የከፈለችው እዚህ ይታያችኋል። አሁን ገንዘቡን የከፈለችው በቺፖ አማካይነት ነው። ለምን ግራቸውን እንደሚጠቀሙ ባይገባንም የመጽሐፍ ቅዱስን ነገር ለማበላሸት ሊሆን ይችላል። በእጇ ውስጥ ባለው chip አማካይነት እስካን ካደረገች በኋላ ገንዘቡን ከፍላ ትሄዳለች ማለት ነው። ይሄ ትልቅ ጥቅም ነው። እባክህን አክፈልልኝ፣ እንዲህ ይህንን ገንዘቡን አትቀበለኝም ወይ ብሎ ነገር የለም። ካሽለ ሶሳይቲ ነው፣ ገንዘብ አልባ ትውልድ ውስጥ ተገብቷል። አስራ ሁለተኛ በማናቸውም ትላልቅ አዳራሾች፣ ሆቴሎች፣ ባቡር፣ ሌሎችም ሁኔታዎች ውስጥ ገብቶ ከክፍያ ጋር በተያያዘ ከአስተናግዱኝ ከመስተንግዱ ጋር በተያያዘ በቀላሉ መስተናገድ ለመቻል ማለት ነው። አሁን ይህን ሰውዬ ስትመለከቱት እነኚህ ሁለት ፎቶዎች የሚያመለክቱት ቺፑ በእጃቸው ላይ ባለው chip አማካይነት ነው በር የሚከፈትላቸው። ወደ በሩ ቁልፍ እጃቸውን ሲያስጠጉ በሩ በቀላሉ ይከፈታል ማለት ነው። አስራ ሶስተኛ በቤት ውስጥ መብራቶችን በቀላሉ በተቀመጡበት ቦታ ሆኖ ባሉበት ርቀት ሆኖ ለማብራት አሁን እኔ ከውጭ ወደ ቤቴ ስገባ <clears throat> በቀኝ እጄ ላይ ባለው chip አማካይነት በሩን እከፍታለሁ። መብራቶቹን ዙሪያውን አበራለሁኝ። እንዲህ አይነት ነገር ምንም ሳልቸገር ማለት ነው። አስራ አራተኛ የፈለጉትን አይነት ሙዚቃና ሌላ መዝናኛ ነገሮችን በቴሌቪዥን በተለያዩ አይነት ከኢንተርኔት download ለማድረግ ይሄ ይሄን ለመስራት በ chip አማካኝነት ሁሉ ነገር የሚሰራው ከሞባይል ጋርና ከ chip ጋር በተያያዘ ማለት ነው። ከ parking ጋር በተያያዘ ወደ ገበያ ወደ super market ኦች ሄዶ ከመንገላታት ይልቅ ለሮቦቶች መረጃ አስተላልፎ በ chip አማካኝነት እቃው እንዲመጣ ማድረግ ማለት ቤት ቁጭ ባሉበት ገጭ ይላል እቃው ማለት ነው። ሌላው ሩቅ ቦታ ሆኖ በቤት አካባቢ በቤተ ዘመድ በልጆች ላይ እየተካሄደ ያለውን ይህ በምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ ጤናማነታቸውን፣ ሰላማዊነታቸውን ለማረጋገጥ በ666 አማካኝነት ነው። እንግዲህ አሁን እዚህ ቦታ ላይ ስንመለከት እነኚህ ሰዎች ማለት ነው እነኚህ ስድስት መቶ ስልሳ ስድስትን በቀኝ እጃቸው የተቀበሉ ይሄ እንግዲህ አሁን እኔ በከፍተኛ ፍጥነት የነገርኳችሁ ሀሳቦች ናቸው። ሌሎች በጣም በጣም ሌሎች በጣም ብዙ አስደናቂ የሆኑ ጥቅማ ጥቅሞች አሉ። አስደናቂ የሆኑ እና 666 ቁጥር ቺፑን ያልተቀበለ ሰው በእጁ ገንዘብ የለም። ገንዘብ ማለት እኮ አሁን መኪና ለመግዛት፣ አውሮፕላን ለመግዛት፣ ቦታ ለመግዛት፣ ለገዙት ንብረት ገንዘብ ለመክፈል የግድ የግድ በቺፑ አማካይነት ነው። ምክንያቱም ካሽለ ሶሳይቲ ነው። ዝርፊያ ስለተጧጧፈ terrorist ኦች በጣም እየበዙ ስለሆነ እነሱን fight ለማድረግ ገንዘብ አንይዝም በእጃችን ስለተባለ ህብረተሰብ ሁሉ ስለሚቀበለው ክርስቲያኖች ይህን አይቀበሉ።